Cette émission contient des images qui peuvent choquer. Elle s'adresse à un public averti. Le 7 septembre 1993 à New York, les pompiers sont appelés à cet immeuble du Bronx. De la fumée s'échappe d'une fenêtre. Ils enfoncent la porte et font une découverte horrifiante. Le premier lieutenant, qui en avait vu d'autres, a cherché la source de l'incendie et découvert un torse encore fumant dans la baignoire. Le corps brûlé est vidé de son sang. Sa tête et ses mains ont été coupées et sont introuvables. Ce carnage est l'œuvre des Latin Kings et dirigé contre un des leurs. Le Latin King apprend vite que son pire ennemi est un Latin King. Les Latin Kings de New York. En apparence, ils forment une famille. On est solidaires. Je suis prêt à mourir pour mes frères. Mais sous ces paroles se cache un gang violent qui a transformé la ville en zone de guerre. C'était comme Sa Majesté des mouches avec des armes automatiques. J'ai commencé à poignarder des gens pour m'amuser. Des cadavres démembrés, des corps brûlés. Le message était clair. Ne cherchez pas les ennuis avec nous. Ce gang fait régner la terreur parmi ses propres membres. Les Latin Kings, rien à voir avec la fraternité pendant que dans les coulisses, le cerveau de l'organisation tire les ficelles. C'était un des meurtriers les plus brutaux et les plus sanguinaires qu'on ait jamais vus. Toute fuite est impossible. Un king est un king pour la vie. Il meurt en portant les couleurs du gang. Voici un aperçu de la vie au sein de cette famille dysfonctionnelle et violente, ainsi que les témoignages de certains de ses membres. Dans la rue, on peut commettre un meurtre sans se faire prendre. sont depuis toujours un lieu de prédilection des gangs de rue les plus endurcis et les plus violents du monde. Le simple fait de ne pas porter la bonne couleur ou ne pas faire le bon signe peut entraîner une condamnation à mort. C'est ici que le chapitre new-yorkais des Latin Kings a prospéré pendant plus de 20 ans. Au départ, son but était de protéger les détenus dans les prisons les plus dures de New York. Le gang des Latin Kings est maintenant dans la rue et compte 5000 membres. Un nombre qui étonne même les policiers. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et franchement, on n'y était pas préparé. Le gang se surnomme la Nation, et son cri de ralliement est « Amor de Rey ». Cette double promesse, l'amour d'une famille et la loyauté d'une armée, séduit un grand nombre de jeunes des quartiers pauvres de New York black and gold. love, black and house? Ces membres actifs des Latin Kings ont accepté de nous parler de leur vie au sein d'un des plus violents gangs des États-Unis. Leur témoignage nous fait découvrir le vrai visage de la nation. Si un salaud veut nous attaquer, il sait où nous trouver. Ne parlez pas dans notre dos, venez nous le dire en face. Amor de Rey. Ils ne se gênent pas pour ridiculiser les gangs rivaux. Mais ils ont demandé à ce que leur visage soit couvert, pour se protéger surtout contre leurs camarades. Comme dans la plupart des gangs, ils seront traqués et tués s'ils brisent la loi du silence. Malgré cette menace de mort, ils parlent de la nation avec une ferveur religieuse. Je ne crois pas en Dieu. Dieu n'est rien pour moi. Je pense seulement aux Kings et à ma nation. Dieu ne m'aide pas. Si j'ai besoin d'aide, je m'adresse à ma nation. Elle est comme un Dieu pour moi. Cette loyauté coûte cher. Les membres du gang dansent avec la mort. J'ai connu des tas de choses merdiques. Des coups de feu, la violence des gangs. J'ai reçu une balle ici. Des gens veulent ma peau. Ils essaient, mais je suis encore là. Et je vis toujours avec mes frères. À mort des rails. C'est une histoire familière pour King Bulldog. Cet homme âgé de 33 ans fait partie des Latin Kings depuis l'âge de 10 ans. Il explique pourquoi il est devenu membre du gang. J'ai grandi sans père. Je les voyais dans la rue et ils étaient des modèles pour moi. Avec leurs signes, leur argent, les filles et tout ça. J'avais vraiment envie de faire partie de ce groupe. King Bulldog comprend que plus il sera violent, plus il aura de pouvoir dans la nation. La violence devient une seconde nature. On s'y habitue. Le sang qui vous éclabousse ou qui se répand sur le plancher. Quand on fait partie d'un gang, c'est ce qu'on voit, du sang, rien que du sang le sang versé finit par être celui de sa propre famille. Au début des années 1990, les Latin Kings sont en guerre contre leurs rivaux, les Bloods, qui tentent d'obtenir un territoire qu'ils convoitent dans le Bronx. King Bulldog, alors dans un poste en vue, voit rouge chaque fois qu'il croise une personne portant la couleur rouge des Bloods. Je me faisais un devoir d'attaquer tous ceux qui portaient du rouge. Cette haine est réciproque. À l'automne 1994, King Bulldog marche dans la rue avec son fils de deux ans dans les bras lorsqu'un véhicule s'approche. Les vitres se baissent et des membres des Bloods ouvrent le feu. Il survit, mais pas son fils. Mon fils a reçu trois balles dans la tête. C'était mon premier enfant. Ciao. Mais les membres du gang rival ne sont pas les seuls à vouloir la peau de King Bulldog. Un jour, alors qu'il circule en voiture dans le Bronx, il constate que trois véhicules le suivent. Il s'arrête à un feu de circulation. Les voitures l'entourent. Il est soulagé de constater que leurs occupants portent les couleurs noires et or des Latin Kings, ses frères. Je suis sorti pour les saluer et plutôt que de me répondre, ils m'ont coupé avec un rasoir et m'ont poignardé en plein cœur. Ils voulaient que je meure. L'agression visait à le détrôner. King Bulldog occupe à l'époque le troisième poste le plus important de la Nation, et certains membres ambitieux voulaient s'en débarrasser. Ils trouvent qu'on a trop de pouvoir, qu'on en sait trop. Ils se disent, on ferait mieux de s'en débarrasser et de prendre sa place. C'est ainsi que ça se passe. King Bulldog apprend une leçon importante. Ne faire confiance à aucun membre du gang, même sa soi-disant famille. On dit souvent que notre frère est notre pire ennemi. Pourquoi Parce qu'il est le plus proche de nous. Ce massacre entre frères va à l'encontre des valeurs des Latin Kings. Mais le fratricide a toujours été présent dans le gang. En 1993, il atteint un niveau sans précédent et provoque une série de crimes violents qui déconcertent les autorités et mettent en péril la nation des Latin Kings de New York. Tout commence par un des meurtres les plus célèbres de l'histoire du gang, l'assassinat de William Cartagena, alias King Man. En septembre 1993, son corps mutilé est découvert par les pompiers dans un immeuble locatif du Bronx. Le sergent Lou Savelli patrouillait les rues dans ce secteur pour la brigade anti-gang du service de police de New York. William Cartagena a été tué dans cet immeuble. Il a été placé dans une baignoire. Ses mains, ses pieds et sa tête avaient été coupés. Son tatouage de Latin King avait été enlevé au couteau par les membres de son gang. Les assassins mettent le feu au cadavre avant de quitter les lieux. Quatre jours plus tard, les Latin Kings préparent un autre meurtre, cette fois à Brooklyn. La victime sera Margie Calderon, membre de l'organisation Sœur des Kings, le gang des Latin Queens. Les assassins avaient prévu abattre Margie chez elle, mais faute de pouvoir entrer dans son appartement, ils font brûler l'immeuble alors que ses voisins se trouvent à l'intérieur. Richard Zebel représentait le procureur des États-Unis dans cette affaire. Ils sont allés jusqu'à la porte de son appartement. Ils ont versé de l'essence sous la porte et sur les murs du corridor pour qu'elle meure dans l'incendie. Queen Margie s'en tire indemne, mais deux de ses voisins sont défigurés par les flammes. Six semaines plus tard, le 30 octobre, les Kings frappent de nouveau. Cinq membres du gang se présentent dans un immeuble de Brooklyn où une soirée d'Halloween bat son plein. Leur cible est un membre en vue du gang, Rafael Gonzalez, connu sous le nom de King Mousy. Ils ont monté l'escalier jusque là où la soirée avait lieu. Il y avait beaucoup de monde et c'était très bruyant. Ils ont frappé à la porte uh, et quand elle s'est ouverte, ils ont commencé à tirer. Un invité innocent est abattu. King aussi s'enfuit et on n'entend plus jamais parler de lui. C'est le troisième crime grave en quelques semaines. Les forces de l'ordre de New York, dont Diana Rodriguez fait partie, commencent à avoir des soupçons et à faire des liens. Tous les individus qui commettaient ces crimes étaient vêtus de la même façon, avec des vêtements noirs et or. Les suspects portaient les couleurs des Latin Kings. Les policiers comprennent qu'un seul individu pourrait être à l'origine de tous ces meurtres. Le chef de la Nation des Latin Kings de New York, un certain King Blood. C'était un des meurtriers les plus brutaux et les plus sanguinaires qu'on ait jamais vus. 1993, à New York. La brigade anti-gang enquête sur une série de crimes sanguinaires qui auraient été commis par le gang des Latin Kings. On constate un fait inusité. Les Latin Kings ciblent non pas leurs ennemis, mais les membres de leur propre gang. Ils ont pris New York d'assaut. Des corps étaient démembrés, d'autres étaient brûlés, tailladé ou poignardé. Plus l'enquête avance, plus les policiers soupçonnent qu'une tête dirigeante est à l'origine du carnage. Un certain Louis Felipe, alias King Blood. Felipe est un criminel endurci qui s'est joint aux Latin Kings plus de dix ans auparavant à Chicago, la ville où tout a commencé. Au cours des années 1940, durant la guerre, les travailleurs industriels sont très en demande. Le gouvernement assouplit les restrictions de l'immigration et des milliers de latinos viennent à Chicago pour trouver du travail. Les autres groupes ethniques n'apprécient pas la concurrence. Ils ont été plus ou moins rejetés par les communautés irlandaises et italiennes de Chicago. Tu n'es pas d'ici, va-t'en. La communauté hispanique réagit en mettant ses forces en commun et forme un groupe, les Latin Kings. Chaque membre choisit son nom en mettant le mot King devant. Ils se sentent ainsi valorisés et cela les aide à oublier le racisme dont ils sont victimes. Ils avaient en plus un titre de royauté. Je suis un roi dans un endroit où on me dit que je ne suis personne parce que je suis latino. C'était une façon de se défendre. Les Latin Kings rédigent un manifeste qui est respecté autant que la Bible. On y explique en détail comment les membres doivent se comporter. Ils doivent respecter leurs frères, faire preuve de loyauté envers la nation et s'efforcer de découvrir la sagesse dans le manifeste. Ces enseignements sont désignés sous le nom de kingisme. Pendant des décennies, les Latin Kings sont une force constructive dans la communauté hispanique, composée en majeure partie de citoyens travailleurs et honnêtes. Mais vers les années 1980, certains Latin Kings commencent à utiliser le groupe comme façade pour faire le commerce de la drogue et des armes. Ses membres se retrouvent rapidement en prison, où ils recrutent d'autres individus. C'est comme une porte tournante. Il y en a qui entrent et d'autres qui sortent. Pour chaque Latin King qui entre en prison, il y en a sept qui sortent. En peu de temps, les Latin Kings deviennent une organisation criminelle. À cette époque, un criminel cubain appelé Luis Felipe arrive à Chicago. Comme les Latin Kings l'apprendront bientôt, il est leur type d'homme. Luis Felipe est né à Cuba le 11 mai 1961 d'une mère prostituée et d'un père qu'il n'a jamais connu. Dans les quartiers pauvres de la Havane, Felipe devient un criminel. À l'adolescence, il est arrêté pour tentative de meurtre et condamné à 10 ans d'emprisonnement. Pendant que Felipe croupit en prison, Cuba vit une rébellion. L'économie est sans dessus dessous et plusieurs Cubains n'apprécient pas leur président Fidel Castro. En 1980, Castro annonce que toute personne désireuse de quitter Cuba est libre de le faire y compris les prisonniers, dont certains comptent parmi les criminels les plus endurcis. Plus de 100 000 personnes quittent Cuba pour les États-Unis. C'est l'exode de Marielle. Ils ont affaire des radeaux et des bateaux aux pires individus de la société cubaine et uh, les ont envoyés à Miami. Louis Felipe fait partie de ce groupe. De Miami, il se rend à Chicago où il reprend ses activités criminelles. Il était toxicomane. Il vivait dans la rue à Chicago. Il était héroïnomane et il avait toujours une arme sur lui, car il volait les gens pour satisfaire sa dépendance. Peu après son arrivée, Felipe rencontre des Latin Kings qui sont très impliqués dans le trafic de stupéfiants à Chicago. Il se joint au gang et choisit de se faire appeler King Blood. L'enthousiasme dont il fait preuve fait de lui une vedette. Ils ont créé un monstre. Puis il a commencé à tuer des gens seulement pour s'amuser. La police de Chicago entend parler des activités de Philippe. En 1981, Philippe fuit le Midwest et s'installe dans le South Bronx à New York. Un an plus tard, la police de New York l'arrête pour avoir tué sa copine lors d'un incident qu'il attribue à l'alcool. On le condamne à 9 ans d'emprisonnement au centre correctionnel Collins, situé au nord-ouest de l'État de New York. La prison est un foyer de violence raciale. Les détenus afro-américains étaient puissants dans les prisons et les détenus latinos craignaient sans doute pour leur sécurité. Dans ce milieu, il vaut mieux connaître quelqu'un, sinon on se fait violer ou tuer. Ils prennent tout ce qu'on a. Felipe décide de regrouper ses frères latinos. Le 20 janvier 1986, il fonde le chapitre new-yorkais des Latin Kings. King Blood adopte la couronne à cinq pointes du chapitre de Chicago, qui symbolise la nation et représente les cinq principes du kingisme respect, honnêteté, unité, connaissance et amour. En enfreignant l'un ou l'autre de ces principes, le Latin King les enfreint tous. Si je te mens, j'enfreins le principe d'honnêteté. Si je ne suis pas honnête avec toi, je ne te respecte pas. Si je ne te respecte pas, ça veut dire que je ne suis pas uni à toi et à mes autres frères. Si je ne suis pas uni à toi, ça signifie que je n'ai pas assez de connaissances pour savoir que je dois avoir les cinq pointes de ma couronne. Et si je n'ai pas ces cinq pointes, c'est que je n'ai aucun amour pour toi. Amour de pour l'amour du roi, devient le cri de ralliement de la Nation. Le nombre de membres s'accroît rapidement. En 1993, ils sont des milliers d'adeptes, car des Kings ont quitté le système carcéral et commencé à faire du recrutement dans les rues. Les gens voulaient faire partie d'un groupe qui ressemblait à un mouvement plutôt qu'à un gang. En surface, c'est ce que les Latin Kings étaient. Mais en réalité, les Kings sèment la destruction. King Blood dirige le gang d'une main de fer depuis sa cellule dans une prison du nord-ouest de l'État de New York. Il est respecté autant par les gardiens que par les détenus. Cet homme était intouchable. Personne ne pouvait s'approcher de lui, même pas les gardiens. Il se déplaçait toujours accompagné de 20 membres. Celui qui osait s'en approcher se faisait tabasser. La méthode utilisée par Felipe pour faire parvenir ses ordres à l'extérieur est simple. Il envoie des lettres. Felipe n'avait aucun contact personnel avec la majorité des Latin Kings. Il avait besoin d'une méthode pour communiquer ses ordres et imposer le respect et les règles. Et il a fini par faire tout cela par écrit. Quand Felipe veut se débarrasser de quelqu'un, il transmet ses ordres par écrit. Le problème, c'est qu'avec le temps, Felipe trouve de plus en plus de raisons de tuer des gens mais sa façon de communiquer reviendra le hanter. Quand on est au sommet et qu'on a autant de pouvoir, on ne pense pas aux conséquences. En 1986, depuis sa cellule de prison, Luis Felipe fonde le chapitre de New York des Latin Kings. Vingt ans plus tard, ce petit gang de prison est devenu une armée de rue comptant plus de 5000 membres. Notre parrain King Blood nous a appris tout ce qu'on sait. Nos prières, nos leçons, tout. Il nous a montré le vrai sens du kingisme. Quiconque se joint au gang doit s'engager à respecter les règles de la nation pour la vie. Un king est un king pour la vie. Il meurt en portant les couleurs du gang. L'initiation pour devenir Latin King peut être aussi simple que d'être né au sein du gang, ou aussi brutale que d'être sauvagement battu. King Bulldog a fait partie des Latin Kings pendant plus de 20 ans. Quand il s'est joint au gang à l'âge de 10 ans, il a dû survivre à une agression commise par 20 hommes. On passe du premier au dernier et ils sont tous armés de bâtons de baseball et de gourdins. Si on réussit l'épreuve, on survit. Sinon, premièrement, on ne fera pas partie du gang et deuxièmement, on se retrouve quelque part dans le désert. J'ai subi cette épreuve et j'ai réussi. Une fois accepté dans le gang, tous les membres sont censés mener à bien des missions. Les missions peuvent être différentes. Poignarder quelqu'un, transporter de la drogue, ou se rendre à un endroit et faire ce qui est demandé. Il faut obéir si on veut devenir quelqu'un. Les Latin Queens, considérées sur le même pied que les membres de la Nation, se voient souvent confier des missions telles que le trafic de drogue et d'armes, où elles se prostituent pour apporter de l'argent aux gangs. Cet extrait de l'interrogatoire d'un Latin King décrit une mission. queen Brooklyn who goes out once a month to Pennsylvania to transport guns and drugs. The way she mais la mission la plus importante d'une queen est d'assurer l'avenir de la Latin King Nation. On apprend aux Latin Kings qu'ils ne meurent pas, qu'ils se multiplient. Quand une Latin Queen donne naissance à un enfant, c'est un futur King ou une future Queen pour la nation. Le but de Louis Felipe est d'avoir une nation forte, Connu sous le nom de King Blood, Philippe est l'autorité suprême de la Nation, ou Inca, comme le nom d'un empire de l'Amérique précolombienne. Il a sous ses ordres différentes tribus représentant les cinq arrondissements de New York. Chaque tribu a une structure de commandement de cinq hommes comportant la première couronne ou président, la deuxième couronne ou vice-président, la troisième couronne ou seigneur de guerre, la quatrième couronne ou conseiller et la cinquième couronne ou trésorier. Pour progresser, les membres doivent faire leurs preuves en commettant des actes d'une extrême violence. À 10 ans, King Bulldog savait déjà ce qu'il devait faire. Il fallait que je fasse des choses qu'aucun autre garçon de 10 ans n'aurait pu faire. J'ai exécuté des missions et j'ai commencé à suivre les ordres. Ce gang m'a volé mon cœur. J'aurais même attaqué ma propre mère. Il commence par battre des gens à coups de poing. Puis, il utilise un poignard. Ça a été difficile la première fois, mais je me suis habitué. Uh, J'ai ensuite commencé à poignarder les gens pour m'amuser, juste pour les voir saigner. Ça m'amusait de les poignarder ou de les battre. King Bulldog est promu troisième couronne ou seigneur de guerre, la position la plus violente du gang. Celui qui est troisième couronne prend les décisions concernant les armes et la guerre. Il décide qui sera attaqué ce jour-là ou le lendemain. Brandon Corey, qui est entré dans le gang à l'âge de 18 ans, a aussi obtenu le statut de troisième couronne. On a l'impression de planer. On n'a qu'à claquer des doigts et une demi-heure plus tard, 500 personnes attendent au coin de la rue pour recevoir leurs ordres. Une fois par mois, tous les Latin Kings de l'État de New York se retrouvent pour l'Universel. Bah, chaque mois à l'Universel pour rencontrer tous les frères. On parle de notre situation, on se retrouve tous au sein d'une même nation. Plutôt que d'écouter les nouvelles quotidiennes, on avait l'Universel. Les tribus individuelles organisent aussi des rencontres où chacun paie ce qu'il doit. L'argent est utilisé pour aider les membres qui sont dans le besoin, mais aussi pour acheter des armes. Les chefs ont recours à des tactiques brutales pour faire régner l'ordre au sein du gang. Brandon Corey se souvient d'une réunion où un membre est arrivé cinq minutes en retard. Le chef lui a dit « Viens ici et tiens-toi au milieu du cercle une minute. » Le gars n'est pas sorti du cercle debout, car il avait été poignardé à plusieurs reprises. À partir de ce jour, je ne suis jamais arrivé en retard à une réunion. Comme dans l'armée, les Latin Kings portent un uniforme où le noir, l'or et le rouge sont à l'honneur. L'or représente le soleil, le noir rappelle le passé et l'oppression qu'ils ont vécue. Le rouge représente le sang que les Latin Kings ont versé pour la couronne et la nation. Le sang que j'ai versé pour ce en quoi je crois, le kingisme. Les Latin Kings portent ces couleurs comme un insigne d'honneur, à moins que ce ne soit pour éloigner les policiers. Ils ont des façons subtiles de montrer leur allégeance, comme nous l'explique l'enquêteur P.J. O'Rourke. C'est une croix, mais en réalité, elle représente le Latin King Nation. Le noir et l'or sur la croix avec des cordons noirs, le bandana noir et or sont ce qu'on voit dans les rues. On a appris que quand le bandana est rentré dans la ceinture, comme ceci, c'est pour cacher la crosse d'un revolver. Les Kings soulignent aussi leur allégeance en affichant des tatouages complexes. Un king très engagé fait graver de façon permanente sur son corps la couronne à cinq pointes, ou ADR, Amor de Ici, on voit la couronne avec le lion et le bouclier. Le bouclier protège mon esprit et mon corps. Il y a la couronne à cinq pointes. Un noir et or ne lâche jamais. Si je porte un tatouage représentant une couronne, c'est ma façon de dire que c'est pour toujours. C'est ma nation. Les Kings, qui sont en prison et qui n'ont pas de salon de tatouage, doivent faire preuve de créativité. On crée nos propres aiguilles avec des stylos. On prend un appareil, disons un rasoir électrique, on enlève le moteur, on met un stylo et ça sautille de haut en bas. Voici l'appareil qu'ils utilisent. Il y a un petit moteur à l'intérieur. Ils ont trouvé toutes les pièces dans la prison. Ils attachent tout ça ensemble, branchent ces deux fils, trempent le stylo dans l'encre, et c'est parti. Les signes gestuels sont pour la plupart des gangs une façon de montrer leur allégeance. Dans la Nation, certains signes sont des salutations et d'autres représentent le rang occupé au sein du gang. Ça veut dire je suis prêt à mourir pour toi. Cette couronne à trois pointes symbolise l'amour, l'honneur et aussi le respect envers ses frères. Mais au début des années 1990, le signe le plus important que peut faire un Latin King est le salut à King Blood. On saluait Blood en faisant le signe de la couronne et en faisant une génuflexion avec le genou gauche par terre. C'était la seule façon de le saluer, sinon on était mort. Même dans sa cellule, King Blood a une autorité absolue. Dans ses lettres, il utilise son propre langage codé pour ordonner certaines sanctions, comme un BOS contre les membres qui lui ont manqué de respect. Quand un membre était ciblé pour un BOS, tout membre de la tribu qui le rencontrait était censé lui flanquer une raclée. Elle pouvait être légère ou brutale. Certains en sont morts. Les crimes plus graves contre la nation, comme passer à l'ennemi ou voler de l'argent, peuvent mériter un TOS. Celui qui était soupçonné d'être un informateur ou d'avoir tenté de former son propre set ou trahi Louis Philippe en subissait les conséquences. Le problème, c'est qu'en 1993, King Blood voit des traîtres à chaque coin de rue. Grisé par le pouvoir, il ordonne des sanctions contre tous ceux qu'il perçoit comme des menaces, même les membres au placés du gang. La violence séduit parfois les gens. C'est comme une drogue. Il est difficile de s'en défaire. Ils deviennent assoiffés de sang. Le 15 juillet 1994, près du pont George Washington, un membre du gang, King Ross, reçoit une balle dans la tête parce qu'il n'a pas soutenu ses frères pendant une altercation avec un trafiquant de drogue. Six mois plus tard, King JR est tué par balle pour ne pas avoir fait serment d'allégeance à King Blood. Dix jours après, le corps de King Light est découvert devant cet édifice du secteur hispanique de Harlem. Il avait embrassé la petite amie d'un leader qui avait le statut de deuxième couronne. La Nation s'en prend à ses propres membres. N'importe quel autre gang semble moins dangereux que les Latin Kings. Plus que les Blood Crips, Aryan Brotherhood, MS-13, le Latin King apprend vite que son pire ennemi est un Latin King. New York, en 1993. Les Latin Kings sont dans la tourmente. Louis Philippe, alias King Blood, le fondateur du chapitre new-yorkais des Latin Kings, a entrepris un massacre dans les rangs de son groupe. Il ordonne l'exécution de tout individu qui lui semble menaçant. Et les cadavres s'accumulent. Tout le monde veut être chef et personne ne veut être soldat. C'est toujours une lutte de pouvoir. La police de New York est déconcertée par ce qui semble être une série de meurtres sans lien. Puis elle découvre que ces crimes sont tous reliés à une même source, les écrits de King Blood. Felipe purge une sentence de 9 ans dans une prison du nord-ouest de l'État de New York pour avoir assassiné son ancien ami de Cœur. Cela ne l'empêche pas d'expédier des lettres à ses plus proches associés à l'extérieur. Ces lettres codées contiennent des ordres d'exécution. Les enquêteurs finissent par comprendre la méthode utilisée par King Blood et copient des milliers de ces lettres. En 1993, ils commencent à relier Philippe à des dizaines de crimes, dont trois contre des membres de sa propre nation. La première lettre concernait le meurtre de William Lilman Cartagena, les lettres de Felipe indiquent qu'il était furieux parce que Little Man n'avait pas réussi à tuer un membre de son gang. Felipe soupçonnait aussi Little Man d'avoir pris de l'argent appartenant à la Nation. Il ne s'agissait pas de milliers de dollars, mais peut-être de quelques centaines de dollars. Dans une lettre datée du 4 août 1993, Felipe écrit au détenteur de la deuxième couronne « Hey numéro 2, tue ce chien de Little Man et fais-le souffrir pour nous deux, qu'il brûle lentement ». Le 5 septembre, Little Man est attiré par ses collègues dans cet immeuble du Bronx. Il ne se doute pas qu'il est sur le point de se faire assassiner. C'est une technique que les Kings appellent endormir. Une fois dans l'appartement, les Kings attachent Little Man à une chaise et ne lui laissent que ses sous-vêtements. Les procureurs fédéraux Richard Zebel et Stephen Cohen ont été chargés de cette affaire. Un des Kings a dit « Je vais l'étrangler » et c'est ce qu'il a fait. D'autres Latin Kings ont tenu les pieds de Little Man quand il a tenté de se débattre. Il y a eu une discussion pour savoir s'il était mort ou pas. Ils ont décidé de prendre une ceinture, de l'enrouler autour de son cou et de l'étrangler de cette façon. Puis ils ont tiré sur la ceinture à tour de rôle, un peu comme dans un rituel, afin de participer au meurtre. Les Kings détachent le corps inanimé et le transportent dans la salle de bain, où le carnage se poursuit. Ils l'ont accroché par les pieds à la pomme de douche, um, lui ont tranché la gorge um, et laissé le sang s'écouler du corps. Les Kings veulent pouvoir fournir des preuves du meurtre à leurs supérieurs il décide d'utiliser un couteau électrique pour couper la tête et les mains de Little Man. Ils enlèvent aussi le tatouage de son bras droit. Little Man est mort. Mais King Blood a maintenant un autre problème. Il craint que la petite amie de Little Man, Margie Carderon, en sache trop sur le fonctionnement interne du gang. Dans une lettre du 8 août, King Blood écrit J'espère que lorsque cette lettre arrivera à destination, notre problème mutuel avec Lonoman et Margie sera du passé. Rappelle-toi que les choses doivent être faites correctement et que rien ne doit être laissé au hasard. Un groupe d'assassins tente d'entrer par effraction où habite Margie afin de l'abattre. Comme ils n'y parviennent pas, ils décident de faire brûler l'édifice en entier. Margie Carderon, qui était à l'intérieur à ce moment-là, n'a pas été tuée. Mais le feu s'est propagé à un autre appartement et des personnes innocentes ont été blessées. Ah, King Blood se fichait perdument des innocents et le bain de sang se poursuit. King Mousy est un membre en vue de la même tribu de Brooklyn que Margie Carderon. Il commence à avoir des disciples. Les lettres de Philippe révèlent que Mousy était dans sa mire pour avoir ajouté des éléments de son cru au manifeste des Latin Kings. C'était de la jalousie, car il formait son propre petit groupe à l'intérieur du gang. King Blood disait Pour qui se prend-il Arrêtons ça tout de suite. C'est la première et dernière fois que tu fais ce genre de choses. Le 29 septembre 1993, King Blood écrit à la deuxième couronne S'il te plaît, finis-en avec ce salaud. Tant que ce vaurien de Mausi sera vivant, on aura des problèmes. Un mois plus tard, un groupe de tueurs du gang apprend que Mousy assistera à une soirée d'Halloween à Brooklyn. Ils ouvrent le feu sur les invités et tuent un innocent. Les Kings prennent la fuite et en sortant, ils croisent Mousy. Un des Latin Kings a vu monter Mousy dans l'escalier. Il est allé vers lui et l'a interpellé. Mousy a tourné la tête et il a tiré sur lui dans l'escalier. King Mousy est blessé, mais il réussit à s'enfuir. Dans sa cellule, King Blood continue à donner ses ordres impitoyables. Et les exécutions se poursuivent. Il ne soupçonne pas que la police a commencé à compiler sa correspondance, soit plus de 20 000 pages. En 1994, le gouvernement est en mesure d'établir les grandes lignes des crimes commis par King Blood. On était tous choqués par le niveau de violence. Quand on voit ce genre de choses, on se dit qu'il faut arrêter ces gens. En 1994, les procureurs fédéraux préparent une action en justice contre le fondateur du chapitre new-yorkais des Latin Kings, Louis Felipe, également connu sous le nom de King Blood. Ils ont amassé plus de 20 000 pages de lettres adressées à ses associés. Plusieurs de ces lettres ordonnent des exécutions. Il reste au procureur à faire le lien entre les événements. Ces lettres révélaient les ordres que donnait King Blood à la Latin King Nation. Il disait « Je veux un TOS sur tel individu. On avait entendu dire que cette personne avait été tuée et on suivait le fil des événements pour découvrir ce qui s'était passé. Placé devant une accumulation de preuves accablantes, plusieurs associés de Philippe prennent peur et décident de témoigner contre leur chef en échange de peines d'emprisonnement réduites. Quand on a réussi à regrouper les gens qui comprenaient ce qui se passait dans la rue et les gens qui connaissaient les lettres, on s'est retrouvé avec une cause fédérale très bien documentée. Le 29 octobre 1996 marque le début du procès de King Blood. Luis Felipe est accusé de 11 meurtres, dont la macabre mutilation de William Littleman Cartagena. Des centaines de Latin Kings viennent appuyer leur chef. La salle d'audience ressemblait à une mer noire et or, les couleurs des Latin Kings. Le procès dure un mois et Felipe est reconnu coupable sous tous les chefs d'accusation. Le juge le condamne à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les 45 premières années seront purgées en isolement cellulaire aucun contact avec le monde extérieur ne sera autorisé. Pour la première fois, les Latin Kings de New York se retrouvent sans leur chef. Par cette sentence, le juge a réduit au silence la voix des Latin Kings. C'était la chose à faire. Il ne pourra plus ordonner un autre meurtre. Il ne pourra pas blesser une autre personne dans la rue. Et ils ne pourront pas venir lui parler. Peu de temps après, les Latin Kings se choisissent un nouvel Inca ou leader, un homme charismatique de 29 ans nommé Antonio Fernandez. Fernandez est connu sous le nom de King Tone. Ce nom lui a été donné par nul autre que King Blood. Luis Felipe a dit « Tu vas donner le ton comme en musique. Tu donneras le ton juste à cette organisation latino et tu ne répéteras pas les erreurs que j'ai commises. Tu amèneras l'organisation à un autre niveau. C'est exactement ce que fait King Tone. Il commence à dénoncer la violence des Latin Kings et incite les membres du gang à se donner une nouvelle image. I pray that this nation learns from its mistakes. We pray that whatever sentence is handed down to Poet, that you protect him and his wife and his children. Les mauvais traitements et les exécutions à vue, il a changé tout ça, parce qu'il croyait qu'aucun frère ne devait être maltraité ou blessé. Il a adopté un autre langage et commencé à agir différemment. Il parlait de ce que devaient faire les Latin Kings, se prendre en main et construire une nouvelle communauté, ce genre de choses. Il a commencé à développer une nouvelle lignée de Latin Kings et de Latin Queens. Kington adore être sous le feu des projecteurs. Il utilise les médias pour changer la perception que le public a de la nation. Son message se propage parmi les Latin Kings de New York. Mais la police se méfie. Même si le nombre de meurtres diminue chez les Kings, le gang poursuit ses activités illégales. Selon plusieurs informateurs recrutés au sein des Latin Kings, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ça n'avait rien à voir avec la fraternité. Ils voulaient tuer, voler et amasser de l'argent en vendant des stupéfiants. C'était seulement de la propagande pour attirer de nouveaux membres. La police et le FBI entreprennent une enquête secrète de 19 mois. Ils ne tardent pas à découvrir des preuves reliant des membres du gang à des tueurs à gages, au trafic d'armes à feu et de stupéfiants, ainsi qu'à d'autres crimes. Les Latin Kings n'ont pas changé leur façon de faire. Le 14 mai 1998, les autorités se lancent encore une fois à la poursuite du gang. La police arrête plus de 90 Latin Kings, dont cet homme qui s'est senti trahi par King Tone. Do you feel he has betrayed a lot of brothers? I feel he betrayed a lot of brothers. I feel he took advantage of a lot of brothers. He manipulated a lot of brothers. A lot of brothers are in jail for the time. Il disait qu'il ne voulait pas que les membres vendent la drogue, qu'ils aient des armes ou qu'ils se battent. Et deux ou trois mois plus tard, il est inculpé de trafic de drogue. C'est un hypocrite et un menteur. Kington est accusé d'avoir comploté en vue de faire le trafic d'héroïne et de cocaïne. Il plaide coupable et il est condamné à 12 ans d'emprisonnement. Il a plaidé coupable parce qu'il savait qu'il était coincé. Il pourrait passer à l'histoire comme un des plus grands arnaqueurs de notre génération. Aujourd'hui, les Latin Kings ne sont pas encore remis de l'arrestation de King Tone. Ils sont désorganisés et sans chef. Encore une fois, ils se battent entre eux. Il y a encore des querelles internes. Ils se battent pour obtenir le pouvoir. Ils se battent pour savoir quelle tribu portera le nouvel Inca. Il y a de nombreux affrontements. Malgré tout, le recrutement est en hausse, surtout chez les Pee-wee Kings. les Pee-wee Kings sont des gamins de 7, 8 ou 9 ans qu'ils utilisent pour transporter de la drogue et porter les armes. Ils apprennent à commettre des actes de violence contre leurs prétendus ennemis et contre leurs camarades. Les gamins sont les princes et les princesses de cette tribu. On leur apprend tout. Ils deviendront habiles et futés comme nous. Plusieurs croient que ce n'est qu'une question de temps avant que les Latin Kings reviennent en force. Les gens que nous avons arrêtés et ceux qui ont été emprisonnés au cours des années 1990 n'ont pas été condamnés à vie et commencent à rentrer chez eux. Ils vont recommencer. Je pense qu'on assiste actuellement à une résurrection. Nos frères sortent de prison et nous, on est ici. Ils seront avec nous 16 jours sur 7, jour et nuit. Ils étaient en prison dans une petite cellule, mais quand ils sortiront, on les aura à 100%. Un or et noir ne lâche jamais. Un mort des Aujourd'hui, King Bulldog dit qu'il a quitté les Latin Kings, même s'il reste en contact avec eux. Il tente maintenant de dissuader les jeunes de se joindre à un gang. J'essaie de les aider à changer. Je sais qu'il y a du bon dans certains de ces gamins. Ils ne savent pas ce qui les attend. Brandon Corey utilise aussi son expérience à des fins plus utiles. Pendant qu'il purgeait une peine de trois ans d'emprisonnement, il a écrit un livre sur la vie dans la Nation. Il vit maintenant selon ses propres principes. Inutile de porter du jaune et du noir et un bandana jaune autour du cou pour être un king. Si vous travaillez, que vous prenez soin de votre femme et de vos enfants et que vous agissez correctement, vous êtes un Latin King. Mais pour n'importe quel Latin King, le passé est garant de l'avenir. Les Latin Kings existeront toujours, car il y aura toujours des jeunes. Quand ils auront grandi, ils apprendront à ceux qui suivront. On fera partie de l'avenir. On était dans le passé, on est dans le présent, et on sera encore là plus tard. Rien ne peut nous arrêter. C'est pour toujours. Chaque fois que je sors de la maison, je dois regarder par-dessus mon épaule. Je continue à le faire encore aujourd'hui. On ne sait jamais.